Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Enue mi devas diri che eble vi audos la taipadon de mia edzino ciu estas malantau mi, gi simple taipas char gi devas labori, do samtempe mi volas paroli pri la pasinta tago. Do ni vecigis suficie mal frue, mi faris la malantauan videoblogon, mi al gin, uh, kai tia mi simple parparis min, mi devas, uh, mi elidis por mangi, mi trovis interesan butikon ciu fadas strangan mangia mangiajon gestas el nudelloi kai ovajo kai a uh, aliei diversae aferoi, cae e kai gs fiche bon gusta. mi ju gin do tio is bona afero a uh, nia lede sel tie kai tiem ni devas pro meni chitical to di minuto in por tingi uh, ah, grandan palazzan museon mi credas a uh, kai gs is so fiche grande gi havas uh, tre grandan eni rayon kai is grande stupado i ju ni devas grimpi uh, ah, uno el stupado is es tutte coverita do vi ne povs ni gin sel alian stuparon nestas so fiche longa do mi devas promeni lau tio kai tio mi en iris la museon uh, mem kai anta ol vi povas esplori vi devas aĉeti bileton do kompreneble ni iris al administrejo kie vi povas aĉeti la biletojn do kiam ni estis tie uh, oni uh, disponigas chituin um, ili estas aparatoj kiun vi povas uzi vi enmetas um, cap capal sculti luin kai vi submeta si luin kai tiam vi povas al sculti in formon pri la museo mem al pri la diversa ajo en la museo kai ili disponigas citoin tuin a para apparato in diversa lingvoi do kompreneble, mi demandes chu vi havas Esperanton? sed mi ne demandes en la angla mi demandes en uh, la ĉina kaj en la ĉina esperanto estas shi jie yu kai tio rekte tradukiĝas kiel a uh, tutmonda lingvo mi credas tut monda lingvo a uh, ciu casa mi petes ti un kai comprenebla ili dis kio tio kai tiam esas tri homo kiu stadis chela la tablo kie vi povas preni ĉi tiu in aparat kai ili egi interesi just chara anue ili pensas uh, eh, min animal dos pritchiti u lingvo chu gi vere esas lingvo kai mi devs diri yes yes don't al me vien posh telefonon kai mi en sarachu gin porvi kai mi en sarachu shu te u kai ili komencas legi kai tiam la tri homoi amasigis cerca mi kai vere interesi just chu oni parols chi ti lingvon en kiu lando chu esas nur en europa mi des ne, ne, mi uzas gin en in Chinio, in Chinio mi uses gin in Europa, comprenable. Se vi povis usi gin in alia lingvo alia lando example en usono sud americo kai tio plu et in australia ne nessas tio multe de homoi kai tio plu kai ili vere havas multe de demando mi credes ke chi tio tri homoi vere interesse i just pri lingvoi, ne simple estas normal intereso kai compreneble, ili petes ke mi parolu iu meta kai mi parolis kai kiam mi lasis chi en tablon Kai mi commences idi al museo, mi povis vidi le tri starante cune, multe discutante ci ti temon do vere interesse sil do domi, mi tre shatas tion, un kai Mia edzino zino fra petes bien cap un kai vere tu chi foion, vi devas trovi manieron per per i la lingvon. Yes, mi devas. Do ni en idis le museon, uh, ni commences esplori, splodi tri etajo denove en ci museo sed la uh, chi etajo multe pli multiple multe multiple longa. uh, kai esos ege sed la play parto temas nur pri a uh, vaso e um diversai um, mangilaro mi suppose as uh, kai chiwi parece que chiwi estas eliado do enchinio minestias uh, se visti us chiti on sediado esas ege fama en Chinio kaj kompreneble en no ĉar culture, ili estas la sama um, sed estas ege fama tie kaj ĝi estas oro ĝi estas grava afero do presco ĉio estas farita el iado. do mi esploris uh, ĉiujn el la skulptaĵoj ili estas ege delikataj ege belaj interesaj kaj Interesse, et stelle dex sepa iada centro, uh, ili iam comences havi multa da influo de la occidento. Do comparenable ni esploris tion, cae tiam ni elides al museo, cae ni volis idi al alia loco, uh, cae ni um, uses la apon por trovi a uh, kiel nomigen a uh, uba uh, la uba al tui antau mi kai mi kudis al la pododok kai mi malfermis gin kai tiam mi stadis tie iom shockita. Mi miris pri tio che estas iu kiu sidas in la seggio kie mi devas sidi kaj tuj frapis min che <laughs> efektive en ĉi tiu lando tiu seggio estas por la stilisto. Mia seggio, la pasaĝera seggio estas uh, male okay estas ege ege shokis min, ege shokis la studiston, kai tia mi devis clarigi al la eh, en la mita cina, uh, en la mita cina, che effective en Australio la, la seggio de stidisto estas en la dextra parto, kai evidente en Taivano gi estas la mal dextra parto, kai ni mute uh, eh, ridis pri citiu vero, kai tia plu. Poste, ni iris al citiu giganta tra alta turo, uh, eh, kai ni volus iri gis la, la pinto de la turo kai esplodi la urbon sed kiam ni alvenis oni diris ke oh effective hodiao es tro da vi vidos ne do, ni ne uh, vendas billeto in kai ni diris oh bone ni simple sedices play de manjajo ni manjis kai tiam ni revenis al la hotelo kai mi devas diri ke strange hier da mi mal super parto de mia dorso comences muta min kai mines ties kial evidente la manco de dormo dum la pasinta tago i kai alia e fero i havis malbona na fikon sur mia corpo se respereble hodiel o ne occasus. ci case, jen la fino se vi shatis ci filmeton vi ties kion vi devas fari shatu gin diskonigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonas ka mi vidos vin ciu in la veronta filmo kai se vi ne esos tio mi trovas vin kai mi el jetos vin el mia fenestro ci tie